mandavit in Felix imperator simul cum nostris nuntis uni ex suis, quem valde dilegebat, quem et corpa latium vocant, ut nos secure deducret per terram suam, donec veneremus Constantinopoli. Cumque transiremus ante illorum civetatis, iubebat tabatatoribus terrae ut nobis asportarent mercatum, sicut faciebant et illi quos diximus certe tantum temebant fortissimam gentem domni boamundi, ut nullum nostrorum sinerent intrare muros civitatum. Volue runtque nostri quodam castrum agredi et apprehendere, eo quod erat plenum omnibus bonis. Sed vir prudens boamundus noluit consentire, tantum pro justitia terrae quantum pro fiducia imperatoris unde valde iratus est cum tancredo et aliis omnibus. Hoc factum est vespere. Mane, vero facto, exierunt habitatoris castri, et cum processione deferentes in manibus cruces, venerunt in presentiam boemundi. Ipse vero gaudens recae peteos, et cum latitia bire permiset illos. Dende venimus ad quamdam urbem, quae dicatur serram, ubi nostra fixumus tentoria, et sat tabuimus mercatum, illis diebus conveniens. Ibi boemundus concordatus est cum duobus corpalatis, et pro amicitia eorum, ac pro justitia terrae iusit redi omnia animalia quae nostri depredata tenebant. Dende pervenimus ad russam civitatem, grecorum autem gens exibat, et veniebat gaudens in ocursum domini boamundi, nobis deferens maximum mercatum. Ibique nostros tetendimus papiliones in quarta feria ante cenam domini. Ibi at boamundus totam gentam suam dimiset. Ferric sit loqui, cum imperatore Constantinobili. Ducens tamen secum paucos miretis. Tancredus remansit caput militiae Christi, quidensque peregrinos cibos emre, aet intra se quod exieret dextra et hunc populum conduceret ubi feliciter viveret. Denique intravit in vallem quamdam plenam omnibus bonis, quae corporalibus nutrimentis sunt congrua, in qua pasca domini devotissime celebravim cum imperator audisset honestissimum virum boamundum ad se venisse. Iuset eum honorabiliter recepi, et caute hospitari extra urbem. Quo hospitatum, imperator misit pro ut veniret loqui simul secretus secum. Tunc illuc venet dux Godefredus, cum fratre suo. Ac dende comes sancti agirii apropin quavet civitati. Tunc imperator anxians et bulliens iera, cogetabat quem admirum calere fraudulenterque comprehenderet hos Christi milites. Sed divina gratia revelante, neque locus, neque nocendi spatium abeo, vela suis inventa sunt. Novisse mei vero congregati omnes maiores natu, qui Constantinopli erunt, dementes ne sua privarentur patria, repererunt in suis consiliis at ingeniosis schematibus quod nostrorum duces, comites, si omnes maiores imperatori sacramentum fideliter facere deberent. Qui omnino prohibuerunt, dixeruntque, certe indigni sumus, at justum nobis vedetur nulatunus ei sacramentum iurare. Forsetan ad nostris maioribus, sepe delusi erimus ad ultimum quid facturi erunt. Dicent quoniam necessitate compulsi nolentes volentesque humilia verunt se ad nequissimi imperatoris voluntatem. Fortissimo autem viro boamundo, quem valde temebat, quia olim eum sepe cum sua exercitu hejecrat de campo dixit, quoniam silebenter hei juraret, quindecem dies seundi terrae in extension ab Antiochia retrodaret, et octo in latitudine. Eique tali moro juravit, ut si ille fideliter teneret illud sacramentum, iste sum numquam perteriret. Tam fortes et tam duri milites, cur hoc fecerunt, prob terea egetur, quia multa coacti erant necessitate. Imperator quoque omnibus nostris fidem et securitatem dedit. Juravit etiam, quia veniret nobiscum pariter cum suo exercitu per terram et per mare. Et nobis mercatum terra marique fideliter daret, ac omnia nostra perdita diligenter restauraret in super et nemenem nostrorum peregrinorum conturbari vel contristari in via sancti sepulcri nelle taut permitteret Homes autem sancti egirii erat hospitatus extra civitatem in burgo. Gens que sua remanserat retro. Mandavit itaque imperator comiti, ut faceret ei hominium et fiduciam sicut alii fecerant. Et dum imperator haec mandabat, comes meditabatur qualiter vindictam de imperatoris exercitu habere poset sed dux Godefredus et Rodbertus comes Flandrensis aliquae principes dixerunt ei in justum fore contra Christianos pugnare. Vir quoque sapiens Boamundus dixit, via si quid aliquid in justum imperatori faceret, et feduciam ei facere prohiberet, ipse ex imperatores parte fieret. Igitur comes secepto consilio a suis. Alexio vitam et honorem juravit, quod nec per se, nec per alium ei auferri consentiat, cumque de hominio appellaretur, non se pro capitis periculo id facturum. Tunc gens domni boamundi apropin quavit Constantinopoli. credus vero, et Ricardus de principatu propter hius jurandum imperatoris latenter transferetaverunt bracium, et fere omnis gens Boamundi mundi juxta illos. Et mox exercitus cometis sancti egerii a quavet Constantinopoli. Comes vero remansit tibi cum ipsas sua gente. Boamundus mundus sit aquei remansit cum imperatore, ut cum eo consilium aciperet, quom rumandarent mercatum gentibus quae erant ultra necenam hiuetatim. Duc sit aque defredus sivit prius necomeriam simul cum Tancredo, et aliis omnibus, fuerunt quae ibi per tres dies. Videns vero duc quod nulla via patret per quam posset conducere hascentes susque necenam civetatem, quoniam per illam viam per quam prius alii transierant non posset modo tantus exercitus transire, 1076 tria milia hominum cum securibus et glaris, qui incidescent et aperuisent tanquium, quae peta facta fieret nostris peregrini susque necenam urbem. Quae via fut aperta per angustam et nimis immensam montanam, et faciebant retro per viam cruces ferrias ac lignias, quas ponebant super stipetes suteas nostri peregrini cognoscrent interia peruenimus sad nicia, est caput totius Romaniae, in quarto die, pri die nonas mai, ibique castra metati sumus. Prius quam autem boamundus venisset ad nos, tanti in opia panis fuit inter nos, ut unus panis venderetur viginti aut triginta denaris, post quam venit vir prudens boamundus, iusit maximum mercatum conduci per mare, et pereter utrinque veniebant, ille per terram ed ille per mare, et fuit maxima ubertas in torta Christi militia. In die autem escensiones domini, coepimus urbem circum quaque invadere, et aedificari instrumenta lignorum atque turris lignias, quo possemus morales turris sternere, tam fortiter tam macriter agredemur urbem per duos dies. Ut etiam foderemus murum urbis. Turci, quippe, qui erant in urbe, miserunt nuntios salis, qui venerant auditorium civetati dare, in hunc modum, quo audacter securequi approximant, et per meridianam introiant portam, quoniam exilla nemo eis erit obviam ne contristabit quae porte ipsa die accomite sancti egirii in die sabbati post ascensionem domini et episcopo pariensi hospitata fuit. Qui comes, veniens ex alia parte, protectus divina virtute ac terrenis fulgebat armis cum suo fortissimo exercitu. Hic ita quae invenit contra nos venientes turcos. Qui unde signo crucis armatus, vehementer iruit super illos atque superavit. Dederunt quae fugam, et fuit mortua maxima parsi lorum. Qui rursus venerunt auxilio aliorum gaudentes et exultantes ad certum belum, trahentes secum funes, quibus nos legatos nucerent corosanum. Venientes autem latantes, quae perunt ex cacumene montes paulatum descendere, quod quod descenderunt, illi cesis capitibus a manibus nostrorum remonserunt. Proic iebant autem nostri capita ocisorum fundi in urbem, ut inde Turci magis terrerentur. Deneque, comes sancti egirii, et episcopus poriensis conciliati sunt in unum qualiter facerent, subferid quandam tuerim, quae erat ante tentore eorum. Ordinati sunt homines qui hanc suforiant, et arbalistae et sagittarii qui eos undeque defendant. Poderunt namque illam usque ad radices muri. Summiserunt quae postes et ligna, ac dende miserunt ignem. Sero autem factum, cecidit turris iam in nocte, sed quia nox erat, non potuerunt prediari cum illis. Nocte vero illa surrixerunt festenant er Turci, et restaura murum tam fortiter, ut veniente die nemo posset eus laidere ex illa parte. Modo venet comes de Nordmania, et comes Stefanus, et ali plures, ac denceps Rogerius de Barnavilo. Boa mundus teneque obsedet urbem in prima fronte, et iuxtaeum tancredus, et postia dux godefridus, ac dende comis Flandrensis, iuxta quem Robertus Nordmanus, et iuxta eum comis Sancti Egiri, iuxta quem Poriensis Episcopus. Eta vero per terram fuet obsessa, ut nemo aderet exire neque entrare. Fuerunt quei ebi omnes congregati in unum. Et quis poterat numerare tantam Christi militiam, nullus sub puto tot prudentissimus midetis negantia videt nec ultra videre potret. Era tautem ex una parte urbis immensus lacus, in quo turcis suas metebant navis, et exibant et intrabant, et afferebant herabam, ligna et alia plura. Tunc nostri maiores, conciliati in unum, miserunt nuntios Constantinopelim dicturos imperatori, ut faceret naues conduci ad civito, ubi portus est, ant uberet congregari boves, quia eas traherent per montanas et siluas, usque approximent lacui. Quod continuo factum fuit, suosque turcopolos mandavit cum eis. Die vero, quo naves fuerant conductae, noluerunt eas statim mitre in lacum. Sed nocte superveniente miserunt eas in ipsum lacum, plenas Turcopolis, bene ornatis armis. Summo autem diluculo stabant naves optime ordinatae, per lacum properantes contra urbem. Vedentes eas Turci mirabantur, ignorantes et teorum gens san imperatoris, postquam autem cognoverunt esse gentem imperatoris, temuverunt ad mortem, plorantes et lamentantes, francique gaudebant, et dabant gloriam Deo. Videntes autem Turci, quod nulatenus sex suis exercitibus adiutorium habere posem, legationem anem mandaverunt imperatori, quia civetatem sponte rederent, si eos omnimero abire permitteret, cum miliarebus, et filis, et omnibus substantiis suis. Tunc imperator, lenus vana deniqua iniqua cogitatione, ius et illos impunitos abire sine ullo temore, ac sibi eos Constantinoplem cum magna fiducia aduci, Vos studiose servabat, ut illos ad francorum documenta ad obstacula paratos averet. Ubimus quae in obsidione illa per septem abdomedas et tres dies, et multi ex nostris illi crece martyrium, et letantes gaudentesque redederunt felices animas Deo. Et ex pauperma gente multi mortuis sunt fame pro Christi nomine. Qui in caelum triumphantes portarunt stolam recepti martyrii, una voce dicentes vindica domine sanguinem nostrum, qui pro fusus est, qui est benedictus et laudabilis in saecula saeculorum. Amen.